गंज पिपिन कप्तानगंज पिपिन कप्तानगंज पिपिन कप्तानगंज पिपिन कप्तान गंज मैं इस इलाके का शेर हूँ और यहाँ पर जो भी मुझसे टकराता है मैं उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ DJ Vipin DJ Vipin DJ Vipin इस मार्केट में जो कोई भी मेरे खिलाफ सर उठाएगा उसका सर मैं अपने पैरों तले कुचल डालूंगा यहाँ सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी क्या ढूंढता है इधर देख तेरे सामने कौन खड़ा है डीजे Kaptanganj. Kaptanganj. Ganj.